hello guys welcome back to another game play video ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಪೀಡ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತು three hundred four hundred kilometre ತನಕನೂ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಮೊದಲು ಮ್ಯಾಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗು ಮತ್ತು ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಆಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಆದರೆ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೋಗಿ ಆಸ್ಕರನೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದೇ ಅಕ್ಷರ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆಮೇಲೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಓ ಬಿ ಬಿ ಕಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದೊಂದೇ ಫೈಲ್ನ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಬಿ ಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಸ್ ಸಿಮ್ಲೆಟರ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಓ ಬಿ ಬಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಸೆಟ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಿನ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ದಾಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಗೀತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಈಗ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಯಾವುದೇ ಮೋಡಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಮೋಡಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಒಳಗೆ ಏನು ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೋ ಅದಷ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್